צהריים טובים. אני עמית, וזו התוכנית 160 קילו של עושר. תראו, הרבה דברים עברו עליי. מחשבות, תהיות, רצונות להתעורר במציאות שונה. וכל אלו הסתכמו לרצון אחד, ברור וטוב. הרצון להכין עוגת מיונז. המצרכים להכנת עוגה הם כמות מיונז נאה, אנחנו לא נעשה פה פרסומת חלילה, חברת מיונז זו או אחרת, וכמובן לחם. רצוי לחם מחיטה קלילה. ו... אלו בעיקרון המרכיבים הגסים לעוגת המיונז שלנו. אופן ההכנה אנא יישארו איתי ועקבו אחר ההוראות בצורה נכונה ומדויקת למען קבלת אה, עוגה אה, טריפולית מצוינת. יש לנו את הלחם ויש לנו את המיונז. אופן ההכנה שופכים מעט מיונז בצורת קיקה על הלחם. יש להיזהר לא לבצע שכבת מיונז טובה מדי, הדבר יפגום באיכות החימום של המוצר. ממשיכים בתהליך ההכנה, לראות ששום אזור לא מפסיד מריחה של מיונז ארומטי. אוי. נהדר. מורחים את זה בעדינות. נהדר. עכשיו אנחנו נעבור לקצת אה, עידון וגיוון בעוגה. אני יודע איך זה ילדים הקטנים בבית שנהנים מתוספת של משהו מוכר, משהו ידוע. אנחנו נוסיף גבעות של חטיף מסוים שאת שמו לא ננקוב. להפוך את העוגה לקצת יותר אה, פיקנטית, אה, נעימה ברמה המשפחתית, נוסיף סוכריות קישור. שימו לב שהפיזור צריך להיות עדין ומאוד מאוד מקצועי. קצת מפה. עוגת מיונז, כמובן, שלפני שנקרא פה לצוות הצלמים והאורחים, אי אפשר לאכול בלי קצת שמחה. אנחנו נוסיף מעט זיקוקים שיעצימו את העושר. כמובן, לכבוד הפרק הראשון של התוכנית 160 קילו של אושר, נדליק נר מספר 1, לציין את לידתו של ערוץ היוטיוב המוזר ביותר שנבנה. מזל טוב פתיחתו של הערוץ. ובכן, שיהיה לכם בתיאבון. עוגת מיונז. פרק ראשון המוצלח של 160 קילו שלוש שנגמר. אז חפשו את הערוץ ביוטיוב, תגיבו, ונתראה בשבוע הבא.